Astăzi vreau să dezbatem uh, verbul a pr, uh, de la pârcios. Mă gândesc că sunt câteva sensuri uh, ale acestui verb și mi-aș dori într-un coment să-mi spui dacă tu găsești altul. Um, la grădiniță unde sunt copiii se purăsc între ei, câteodată Adică chiar am observat un copil apărut odată pe altul, fără ca acela să fie vinovat. Um, mai observ oamenii mari care se purăsc între ei, Uh, deși au vârsta din buletin de 30-50 de ani, uh, vârsta emoțională este tot de grădiniță și uh, mai este sensul lui a acela pe care îl dă pastorul Richard Vrumbrand, dacă ai auzit de el, un pastor creștin. Eu am ascultat foarte multe interviuri cu dânsul de pe radio Resurse Creștine și care spune că uh, miliția de pe timpuri, el, a făcut, el însuși a făcut închisoare uh, comunistă și socialistă. Uh, miliția de pe timpuri uh, pâra uh, oameni nevinovați, îi băga în închisoare, îi bătea, uh, după care erau foarte impresionați de modul în care aceștia îndurau bătăile, um, invocându-L pe Dumnezeu și pe Isus Hristos și deveneau ei înșiși închiși uh, lângă acei deținuți pe care tocmai îi bătuseră. Și mi se pare important să dezbatem verbul ăsta apărâ pentru că și la job uh, oamenii se părăsc între ei uh, și în alte părți și mă gândesc că seamănă foarte mult cu copiii de la grădinița unde lucrez eu. Te rog frumos, spune și mie alt sens pentru apărâ. Ceau!